好，谢谢老板。没了。太扯了吧！为什么为什么要坚坚持长脚呢？啊，我先试试看我先试试看会不会那个了。 舒服，我喝的是妈妈，真的，我喝的是哥喝的是回忆，哦，真的， <laughs> 哇，这是巴蒂，你懂的哟，哟，耀阳，哟，我有六个姐姐，一个哥哥，一人给我两百。 让我去唱歌。妈的，你现在可以玩。粉丝都来给我按个赞。信息不回来。测试测试。 眼不大，妈就开一包抽完嗯？不大。哎呦，马上掉。哎，马铃薯，你要考学测，你还在那边看啊？ 半夜睡不着，我也睡不着啊！我在测试，测试一下手机好不好用，看会不会那个。哇，无双神人呐！嗯，对啊，对啊，江西呐，不行会爆批，是网络问题。 网络问题， <coughs> 是网络问题吗？应该是 WiFi 问题吧。嗯，手机还还不错。功能都正常，就是 WiFi。对，没错。哦，手机开 WiFi 分享。 你知道为什么吗？为什么？哎，你手机在这里有信号吗？你手机在这里信号在这里信号还不错，嗯。你看你远传是远传网因为我在的 WiFi 没有是亚太的。嗯。亚太就有信号不哎，会包会包亚太会有信号不不的问题啊。你这是亚太？ 哦，是哦，干他妈被，妈被干爆了，他妈好累个。没关系，一样，造电，造电误。 <coughs> <coughs> <coughs> 呃，那这个网络会那个，你们看会那个吗？不是我手机那个，他们看得出来。看操作就知道。不知道，还在问。还蛮那个的。

干几号？干，好屌的呀！我都不知道删哪一干，你存了我这这么多只号码干什么呢？我从头到尾就两只嘛，两只都还在用。一个是后来告诉他一个，他那个都还用嗯。嗯。安娜娜，除夕夜快乐啊阿贤！哦，那下路要顾一下，不顾不行啊。 没差，这场打完休息。你这我我这样测试已经可以了。这网络问题，手机没问题，手机还蛮蛮好操作的。 应该，我觉得。考完了带你一场好，那你你你要考的不错才能带你啊。 <laughs> 哦，那蔡文姬还蛮痛的。蔡文姬。对啊。好，继续我的游戏王。好。我要翻开覆盖你啊！他妈的，出来的活动、限时活动还有暂停。 哦，那因为有周泰的关系，你要先撑基础血量，不然很容易就被剁了。周跟魔兽一样吗？不一样。不会。嗯。 <coughs> 你这样突然如果转对决，不会很麻烦吗？转对决。对啊。 不会啊，对决玩不习惯，玩猎神会比较好一点。可是现在对决人数比较多啊。对啊，因为对决先出的，所以没办法。 电脑版有一个决斗对对战游戏。 <coughs> 什么对战游戏？跟 Lo 很像，可是因为 Lo 比他先出，可是他测试的时间比 Lo 还早。嗯。他是暴风雪的。暴雪，诶，暴雪鹰霸。你在看我直播这么屌啊？没有玩过吗？没要不要玩看？你说什么的？暴风雪。 我的手机。我说电脑了，反正没在看影片，关掉就好了。好，关了。连 <coughs> 面都冷掉了。嗯，没关系啊，等一下吃啊。 我要给你们变两样，我， <laughs> 妈的嘞！ 有暴兵吗？没有，我现在很顺，现在杀人很舒服，比之前的，比之前的好用多了。过来用啊！你嗯，好，等一下。 什么宠物？人物的宠物。在更新啊，等一下。这个游戏总锋不多。对。 因为那个游戏主要是后卫在打的， <clears throat> 都是后卫在玩的。他有能力装啊？他有能力装吗？那后费德勒现在是中锋的天下，为什么？为什么？中锋三分能力是破百太多了。是啊。 哦，那其实蔡文姬好像还蛮强的。哎，璇姐，你来啦，璇姐。 璇姐，璇，嗯，不是，璇姐，你这张大头贴还蛮正的。哦，张张，我要休息啊！这他妈的。 要睡啦！再玩几场，嗯，不行了，我现在只是上来测试手机而已。对，那这个手机还还不错，还可以玩， <coughs> 但能玩的时间可能也不多了。中国 <laughs> 这我不知道。可以呀。好，谢谢各位。我在厦门都上安破坏